Vamos a ver cómo se cambia el idioma del teclado y de la tablet en una tablet con Samsung. Vamos a las opciones de configuración y elegimos Administración General. Elegimos primero el idioma de entrada. Idioma y ahí nos sale una lista de todas las posibilidades. Elegimos el que queremos, francés. Con esto ya tenemos la tablet configurada para francés. Vamos a ver ahora cómo Cambiar el teclado a francés. En la administración general vamos a teclado y desplegamos en la opción de Samsung para encontrar una lista de idiomas. Elegimos el que queremos. Necesitamos una conexión a internet para que se produzca la descarga. Vamos a elegir por ejemplo el francés y se procede a la descarga de francés. Cuando finalice, esta tablet ya tendrá también configurado el teclado en francés.